Денеска гостин во нашето отворено студио и председателот на студентскиот парламент Горан Стаменков. Здраво Горан. Здраво, благодарам на поканата да бидам гостин во отворено студио. Ја користам приликата да го честитам шестиот ројнден на Универзитетското радио. Шест години успех во е не е мала работа за една непрофитна организација така да ви посакувам што многу многу успешни години и правилен развој. Јас ти благодарам воопшто што ја прифати поканата и морам еве вака јавно да ти се заблагодарам што еве ти како председател на студентскиот парламент и воопшто ти како личност се нафати да организираш студентската забава која што ќе биде дел од роденденската журка на универзитетското радио вечер во Бопијано бар. Се надевам дека нашата соработка Горан во тој поглед ќе продолжи. Нашата соработка раста ден на ден. Сакам да кажам дека нашата организација Студентскиот парламент се повеќе и повеќе продолжува соработката со Центарот за однос со јавност при универзитетот. А, секако сите активности наши ги пренесувате вие во Етер. А, организираме заеднички проекти и со тоа темпо ќе продолжиме и понатаму. Што се однесува до вечерашната забава, А, секако дека ви упатевте покана, но сакам и јас се јавно преку радиото да упатам покана до сите студенти вечерва после 20-30 часот да бидат присутни на продолженската зала на Универзитетското радио во пијано барва штип. Така, јас се надевам дека убава вечерва ќе си поминеме. Кажи ми, кои се активностите на студентскиот парламент во моментов и кои се вашите планови и визии за оваа година? Така, студентскиот парламент годинава пред некоја недела веќе започна со активности, а, што се вика регрутираме сега кадри, бидејќи доста членови од предходните академски години дипломираа, така да веќе го започнавме проектот кој секоја година традиционално на почетокот на годината да го реализираме, се вика пријави на мито и корупција, станува збор за еден успешен проект кои а, им возможува на студентите анонимно да пријават било каква неправилност во текот на нивното студирање. Значи во сите кампуси се поставени кутии каде што кутии пријави кои што анонимно може да ги пополнат студентите да ги остават, а потоа на, на нивна сугестија ние да интервенираме при било каква евентуална неправилност. Освен тој проект а, планираме спортски активности, исто така да започнат сега овој семестар, планираме турнир во баскет, планираме турнир, турнир во женска одбојка. А, потоа планираме исто така да распишеме конкурс за изработка на Android апликација, проект што го имавме и лани. Android апликацијата Smart Угода што поведе лани веќе успешно се даунлодира, се повеќе и повеќе. А, и секако организација на неколку трибини и дебати кои се нормално ќе бидат во, во соработа со, со вас како Центар за односи со јавност. Па вие сте работеле бе, дечки? Да, да. <laughs> Сериозно? А, одлично. Баш ме интересира во поглед на тие пријави, дали до сега има нешто? Има, да, меѓутоа не со посериозен карактер. А, нема некој а, да речем големи а, неправилности, така да има да речем некои поплаки од однесувањето на одредени асистенти професори, меѓутоа а, иако е незанемарливо, сепак реагираме и на такви, да речем, ситни пријави. До каде ги поднесувате после тие до, жалби? До највисокото раководство на универзитетот. Одлично, одличен систем разработен, на тој начин значи би се евалуирале и асистентите и професорите, а и студентите во нивното однесување. Горан, И онака надвор од програма разговаравме за наши едни заеднички проекти кои што се надевам дека ќе успееме да ги реализираме како дебати, Јасно трибини. Сигурен, да. Така, значи би требало позитивно да влијаеме на нашите студенти и позитивно да ги едуцираме, но па меѓувреме остануваме онлайн постојано да. на сите проекти и вечерва се гледаме во пијано, така? Така, така. Благодарам уште еднаш за поканата и се гледаме вечер на Роденската зала.